Я работаю в э, государственном предприятии «Белаэронавигация». Э, работаю я уже три года. Э, первый год работал диспетчером Центра координации обеспечения полетов. И дальше был уже устроена должность диспетчера по управлению воздушным движением. Профессия очень интересная и порой где-то моментами и сложные. Выбор моей профессии, наверное, был очевиден, потому как э, у меня вся семья так по отцовской линии, так сказать, в, в династии в авиационной. Дедушка у меня был летчиком, отец э, по сей день, кстати, еще работает инженером э, РТОС в навигации. Ну и когда я помню, меня отец первый раз привел на работу, я поднялся на вышку, это было мне лет, наверное, 13, где-то так, 14. Я поднялся на вышку, увидел, конечно, взлетно-посадочную полосу, самолет и понял, что это мое, что я буду прилагать все усилия, чтобы непосредственно оказаться на том месте работы. Так и получилось. Уехал для получения образования касательно Э, сферы авиации, э, диспетчера УПВД, поехал в Ригу на обучение. Ну, до этого я еще закончил высшее образование, получил высшее образование, закончив агротехнический университет в Астане на, по специальности радиотехника, электроника и телекоммуникации. Далее прошел отбор в организации «Казарнавигация» и получил э, возможность обучения в городе Рига на профессию да, авиадиспетчер Отучился там, приехал, устроился, работал. Э, проработал в Астане порядка шести лет. Проработал там на нескольких позициях, на нескольких диспетчерских пунктах, получил допуска. допуска. Ну и далее, когда уже было принято совместное решение с семьей, наконец-таки все-таки переехать. Познакомились мы с моей э, нынешней супругой Викторией э, в Риге Э, с Казахстана, отправили на обучение в Ригу, и ну, там, будучи студентом, ну, это же как жизнь такая очень веселая, студенческая, задорная. На одной из э, вечеринок, так сказать, мы были познакомлены благодаря, наверное, э, двоюродному брату супруги. Мы на тот момент дружили, общались, ну вот там как раз таки и встретили друг друга. Мы познакомились, и буквально уже через пару месяцев принципе, начали совместно жить. А еще через пару месяцев Артем уехал обратно в Астану, потому что учеба закончилась, и ну, вынужден был вернуться. Потом еще через полтора месяца я за ним. Ухаживания были <laughs> потрясающие. Э, Артем что только не выдумывал. И букеты роз, и безумные какие-то подарки. Будучи студентом, это было очень активно, это ухаживание много моментов. А, которые... светлячки на потолке? Да, <laughs> светлячки на потолке это было вообще. <laughs> Э, да, я делал такие звездочки бумажные, а в них вставлял из-под зажигалки фонарики. <laughs> Ну и так заходишь, когда темно, как звезды на потолке, прикольно же. Да, потом у меня было очень много зажигалок. А самолет? Летали мы. А, да, мы летали на маленьком... Цесне. На маленькой Цесне. Да. Это маленькая летающая маршрутка на ней на самом деле страшновато, я не боюсь летать от слова совсем, но летать на так, столь маленьком самолетике это было так, очень впечатлительно. Мы летели прям буквально на там, ну, над, Юрмалой, люди лежали на пляже, загорали, а мы пролетали практически, срывали полотенце с их <laughs> тела. Да. Это было прям классно. По национальности вообще-то я этническая белоруска. Но родилась и выросла я в Латвии, все мои родственники тоже в Латвии, в Риге проживают. У меня оба моих дедушки из Белоруссии родом. Ну и мама, получается, мама тоже родилась. родилась тоже здесь, но мама здесь не проживала, она только родилась здесь. Как только бабушку выписали с роддома с мамой, мы не вернулись в Ригу. Ну, она очень кардинально отличается, так сказать, э, образом жизни, да, менталитетом от Прибалтики. И Вика ну, первое время как-то так привыкала, можно сказать. Но она достаточно быстро все-таки, да, наверное, вошла так в колею. Ну, Казахстан очень-очень-очень интересная страна. Там надо побывать, чтобы понять. Мне-то, конечно, мне это было просто, я как-то так по национальности вроде как русский, да, а внутри еще какой-то казах, можно так сказать, потому что, ну, друзья там казахи, да, они тоже менталитет свой Э, дал, так сказать, какую-то лепту в моем воспитании. В Беларусь мы приезжали просто каждый год э, к родственникам. Каждый раз, когда мы приезжали сюда, мы почему-то прям думали, мечтали, нас прям тянуло, мы хотели здесь быть, э, потому как, наверное, атмосфера, люди, природа, чистота, порядок. Много еще, ну, мне кажется, можно положительных моментов перечислять э, Беларуси. Они нас тянули сюда. Мы хотели, мы здесь чувствовали, ну, внутренней душой ты как-то вот прям располагал здесь. Хочется быть здесь, хочется находиться и никуда не уезжать. Поэтому мы выбрали именно Беларусь. Мы на тот момент, когда переехали в Минск, мы еще не знали до конца, что мы останемся именно в этом городе. Возможно, там отправят в другой город работать поэтому мы были в таком немножко подвешенном состоянии. Э, все лето, мы переехали в мае, да, и все лето мы не могли дочку в садик определить, потому как не знали, определенности не было никакой. Жена не могла на работу выйти, э, все это так происходило очень непонятно. Но э, находясь здесь, наверное, да, каждый день, вот это была все неопределенность, мы там документами занимались же, там переводы различные, все это вроде в такой неопределенности и суете, ну, выйдем там в парк погулять, да, и такое настроение обалдеть, ну прям все, нет, мы любим город, любим Минск, любим Беларусь, вот это каждый день, вроде проблемы, тяжело, а люди, люди вокруг вообще, все, кто к нам встречались, наверное, на пути, да, на этом, просто вообще какие-то фантастические. Да вообще, в целом, я не знаю, про белорусов э, сказать можно одно, это откровенные люди, Э, чистый, настоящий и всегда отзывчивый абсолютно. Э, любая помощь и безвозмездно, никогда ни в коем случае ничего не надо. <laughs> Помочь, помочь всегда готова. Да. да, да. Ну и потом, так оказалось, через три месяца, когда в августе, да, э, на работе сказали, что здесь устраивают, буду работать. Тут, наверное, тоже можно, пользуясь случаем, передать отдельное спасибо руководству э, Белаэр Навигации за содействие, так сказать, в э, трудоустройстве моем. Э, все, и тут началась моя карьера, там сначала на одной должности, потом добился я своей должности, которую хотел, а именно непосредственно диспетчер по УВД. Но ну, все это преодолевалось с настроением, поэтому, наверное, все было в этом плане хорошо. Ну и жена тоже без проблем, сразу, когда мы поняли, что мы здесь уже остаемся, а, устроилась на работу, а, дочку взяли в садик, э, без каких-либо проблем, на самом деле, вообще, да, взяли в садик. Но мы тогда еще э, снимали в центре города квартиру, пока еще не было своего жилья. Потом уже потихоньку начали присматриваться, думать, э, так как были уже уверены, что остаемся здесь, в Минске, а, думать, где мы хотели бы уже, так сказать, закоренить себя, <laughs> где, где остановиться уже на постоянное место жительства в плане квартиры. Ну и вот в колодище приехали, да, тогда в феврале месяце искали, искали, ездили. Ну и так получилось, все сложилось, все очень прекрасно вообще с э, местом нашего жительства. А, что касаемо соседей, да, а, у нас вообще очень классный веселый дом. А, Но ну, на самом деле был такой момент, как нам все говорят здесь, да, такое ощущение, как будто все ждали вас. Не хватало вот этой какой-то такого, как Валера, да, говорит, все время говорит, катализатора, который вот соединял бы там всех. Э, ну и да, и мы правда как бы начали многими семьями дружить, общаться, э, дети тоже. Белорусы, э, нам, нам, нам встречалось очень много людей на пути нашего пребывания здесь, так сказать, э, после переезда. И я бы сказал, что белорусы очень э, удивительные люди, очень добрые, честные, отзывчивые. Я не знаю, кому быть благодарным за то, что именно такие люди попадались нам на пути, э, всегда помогали, всегда поддерживали, везде подсказывали. Ну, то есть пытались э, сделать все возможное, чтобы как-то облегчить нам э, и помочь в ситуации как бы переезда. Ну, переезд всегда это такое дело очень непростое. Родители мои сейчас живут в Казахстане на данный момент, но в течение, я думаю, месяцев-двух уже не планируют переехать э, тоже сюда, в Беларусь. Э, давно уже собираются, ну, так как они не совсем там, грубо говоря, молодые, как э, мы, да, нам это проще было сделать. Э, поэтому сейчас, когда у нас уже все хорошо, мы смело об этом можем говорить, что у нас все хорошо, да, все устаканилось э, и с работой, и с жильем, то родителям проще переезжать в этом случае уже. Они за нас уже не переживают как бы так сильно. Мои родители сейчас живут в Риге, и Э, пару раз приехав сюда к нам в гости, тоже планируют, думают переезжать. Мои родители в предпенсионном возрасте, поэтому они уже, так сказать, дожидаются своей пенсии, чтобы спокойно по возрасту выйти. И уже тоже сюда, тоже планируют, но это, наверное, будет только в следующем году. Маме очень понравилось ее этническая родина, хотя она здесь в Минске не была, была далеко, давным-давно в детстве где-то. И там особо ничего не помню. Ее как ребенка вывозили в детстве э, в деревню к бабушке. И надолго она там тоже не оставалась. Но приехав уже, когда мы сюда переехали, мама приехала к нам, тоже ей безумно очень понравилось. Тоже собираются. Что касается э, моей профессии, профессия достаточно очень э, узкая. Э, устроиться в той или иной стране достаточно как бы непросто, потому как специалистов, как правило, организация подготавливает, готовит. Это очень трудоемкий процесс. Здесь я тоже столкнулся с определенными какими-то небольшими трудностями, так сказать, да, по трудоустройству, но а, благодаря, опять же, наверное, отзывчивости белорусов, руководства, сотрудников, коллег, а, получилось устроиться, получилось э, достичь, добиться профессии той, на которой я работал, будучи в Казахстане. С работой у меня нет, не было никогда проблем. Я парикмахер-колорист, стилист, а, поэтому в данной сфере вопросов не возникало. Работаю уже 16 год, достаточно большой опыт, и уже опыт получается международный, так как есть опыт работы и в Латвии, в Казахстане, сейчас уже здесь, в Беларуси, конечно, было с легкостью можно было найти работу. Что в салонах, а на сегодняшний день сейчас я работаю уже, можно сказать, на себя, с радостью в своем маленьком кабинетике. <laughs> Но это такой маленький шажочек к большим мечтам. Белорусское гражданство я, наверное, по переезду сюда уже думал о том, э, как бы связать себя, лично себя, э, непосредственно э, с этой страной. И понимал, что гражданство – это, наверное, один из первых шагов было бы. Ну, понимал прекрасно тоже, что есть какие-то законы, правила, по которым дают гражданство. Благодаря своей профессии была дана мне возможность, когда государство нуждается в том или ином специалисте, да, оно э, располагает такой возможностью дать человеку гражданство. И на основании этого э, я получил гражданство Республики Беларусь. Я очень счастлив, доволен. Это, наверное, какие-то такие непередаваемые эмоции. Казахстане, в Казахстане получается, э, что касается готовки национальных блюдов, да, и моей жены, я думаю, это совершенно очень просто получалось, потому как Вика, в принципе, предрасположена к готовке, да, но вернемся к тому, что Казахстан очень гостеприимная страна, и также моя ну, супруга, она привыкала к тому, что могут каждый день быть гости. И мы могли в гости ездить, и к нам могли гости ездить, и тем самым много друзей, знакомых, подруг, которые ну, всегда помогут научить <laughs> готовить там какие-то национальные блюда. На самом деле у нас несколько блюд, которых мы реально привезли, так сказать, с Казахстана, и на сегодняшний день безумно любят наши друзья и уже ждут, когда мы очередной раз позовем в гости и будем готовиться. Одно из основных таких горячих блюд – это блюдо бешбармак. Казахстане это называется блюдо бешбармак, что в переводе пять пальцев. Ну да, без пармата вообще. И раньше как бы в древние времена ели там руками, да, все, поэтому оно пошло название так, видать. Если просто объяснять о нем, то это мясо конины и тесто. Но здесь для белорусов очень удивительно мясо конины, конечно. Все сначала так, с осторожностью, да. с... Э, это же, это же лошадь, такое благородное животное, да, но попробовав мясо однажды. Это на самом деле очень вкусно. Когда я приехала в Казахстан, я не ела мясо конины, наверное, порядка полтора года. Полтора лет, да. Я вообще никак не могла, для меня это вот был какой-то диссонанс, как можно есть лошадей. А потом, когда я увидела какие-то лошади, ну, что это специальные, специально да. выведенные породы, они не столь красивы, как в наших головах представление о лошади. Это не, она не выглядит настолько грациозно и благородно, <laughs> что, в принципе, можно было бы ее и попробовать. На самом деле мясо очень вкусное. Белорусская кухня на нашем столе была всегда, ну, драники. Это безусловно. Это... Мочанка. Мочан. Мочанку мы стали, я стала готовить, когда мы уже сюда переехали. Это прям стала такая любовь-любовь. А, был такой один раз случай, мы когда сюда переехали, дочка естественно, пошла в садик, ну и в садике периодически дают какие-то там национальные блюда для нас незнакомые. Ну, я пришла ребенка забирать из садика и жду, и жду, жду, и жду. Мне говорят, она кушает. Я говорю, что ну даже сколько может кушать? Мы, конечно, любим поесть, у нас нету с этим проблем, но просто сколько можно. Я говорю, да что такое? Она выходит с полным ртом набитым, говорит, мама, бабка, говорит, такая вкусная. Говорит, я съела четыре порции. Было же, да? Так что полюбившаяся национальная <laughs> кухня и даже ребенком. Мне в Беларуси очень понравилось. И садик, и садик, и школа. Мне тут все нравится. И у меня очень много друзей. Мы играем в игры настольные. Мы ездим на природу. Э, и летом мы ездили в аквапарке. Природа вообще в Беларуси просто превосходная. Я до сих пор, наверное, не могу на, как это сказать, нарадоваться такой красоте да, природы. Леса, погода, да, та же самая, пусть та же зима, да, когда снежок выпадет, Ой, такие красивые туннели получаются. Я еще просто сам, одно из хобби это э, оффроуд, да, мы ездим, катаемся по внедорожью, так сказать. И порой, ну, мне кажется, невозможно описать то, что видишь. И фотографии, естественно, не передашь. Хочется просто взять всех там своих знакомых, вот прямо сейчас привести их и показать. Вы видели такое? Видели такую красоту? <laughs> Да, что касается, наверное, хобби, отдыха, то здесь немаловажную роль играет, наверное, спорт в моей жизни, да и, в принципе, в жизни моей семьи, наверное. Я в прошлом, можно сказать, профессиональный волейболист, сейчас это все в любительский уровень уже перешло. А что касается дочери, так она занимается большим теннисом. А, плавание. Даже плаванием, большим теннисом, да, успехи тоже достаточно хорошие, у нее все получается. Ну, а жена нас везде всегда поддерживает. Я группа поддержки. Да, во всех видах спорта. Также мы с семьей достаточно часто выезжаем за город, проводим время, так, наверное, больше на природе, любимое занятие. Ну, мы, наверное, мечтаем еще э, об увеличении, наверное, численного состава в нашей семье. <laughs> Да, э, Николь тоже хочет, наверное, я хочу котенка. Котенка. Собака уже есть, да? Котенка. Э, вот. Ну и в целом, да много еще различных целей, э, которые нужно достигать, добиваться. Я думаю, что с такой семьей мы справимся.